Ik ben geen hond, ik ben fucking Donkey Kong. Goeiedag. Wat is het? Ik heb mijn hond meegenomen. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergassen. Mijn naam is Joost. Mijn naam is Niels. Ja, we kennen het eigenlijk allemaal wel, die kortingen die bepaalde groepen krijgen bij attractieparken. Zo heb je natuurlijk de senioren, die krijgen altijd een seniorenkorting. Klopt, en baby's mogen altijd graag een pretpark binnen, tenminste om drie jaar. Maar nu is er nog een groep. Ja, wat blijkt nou? Honden mogen voor 1 euro naar binnen bij attractiepark Hellendoorn. Best lijp toch? En dan krijgen je een poepschepje erbij. Dat is voor jou wel handig hè, ouwe ja. Heel <laughs> handig eigenlijk. Maar nu kan de kijker waarschijnlijk wel raden wat we deze week gaan doen. We gaan als clowns. <laughs> nee, we gaan natuurlijk als hond. Joost, hoe gaan we er in godsnaam uitzien als een hond? Nou, we kunnen een hondenpak huren, maar dan ben je en vier tientjes kwijt Eén ziet eruit als een goof. <laughs> <laughs> ja, nee, dat lijkt totaal niet. Nee, toch? Dus daarom dachten we gisteren, we bellen gewoon even een boertje op. Met de vraag of hij nog wat schapenwol voor ons heeft. Ja, en dit kunnen... lijkt ons geluksdag te zijn. Ja, hij heeft het. Dus dat gaan we nu even ophalen. Hey, Sien. Hey, goeiedag. Hey, goeiedag. zijn. Heb je de, de klok die vooruit gezet of zo, maar weer terug? Zijn jullie van mannen? Nou, wij hebben natuurlijk contact gehad gisteren. Ja. Eh, om ons om te toveren tot hond. En, ja. en dat je daar een beetje Kijk, over hebt. Hier, hebben we hem al. Ja. Dus ik heb er een heel mooi vachie voor, eh, voor jullie. Ah, oh. top. Kijk nou. Kijk, ga je eens kijken wat voor mooie zwarte vachten hier op hebt jullie speciaal apart gehouden. Dit is gewoon helemaal, helemaal gewoon van schaapskoren niks meer mee gedaan, toch? Nee, er is niks meer gedaan. Puur natuur. Puur Dus, dus is het ook ongerept dat er nog een beestje in zit, dat je eh, allergisch bent? Of... Nee, nee, er zit niks geen, in. Eh, ik ga vettig van zijn eigen, weet je wel. Maar schaap, ja. is vet van zijn eigen, weet je Maar er is niks... Uh... Top. Ja. Nou, gewoon even een vakje in bouwen. Zo. Hey, wat dacht je ervan? Ja. super, en we hier dan. Jongens, bedankt. Helemaal goed, topper. Joost, we hebben wol, we hebben lijm, we hebben kwasten. Het is alleen nog de vraag, wie gaat de hond spelen? Want ja, er moet natuurlijk ook een baasje zijn. Steen, papier, schaar? Steen, papier, schaar. Eén poging. Ja, best of one. 3, 2, 1. Ja! Yes! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Dit gebeurt gewoon echt. Ik ga dit... dit schijnt dus niet zomaar eraf te gaan, hè, dit spul. Dit duurt wel een weekje. Bigfoot. Precies alive. Ja, maar echt. Ik ben geen hond. Ik ben fucking Donkey Kong. Ga eens even als een hond uh, eh, zitten op de grond. Nee. Zit. Nee. Zit. Hou je bek. Zit. Hou, het is vernederend. Nee. Nee, ik wil even weten of het een beetje goed eruit ziet. Want we doen straks, bij Hellendoorn doen we even je voeten. zo dit lijm. Ah, dat lijm is zo strak geworden dat ik niet eens meer, ik zweer je. Het is echt, het is echt woest, maar het is echt Maar je kan, je kan niet zo bij het park aankomen lopen. maar <laughs> dus we moeten, we moeten dan iets van een bench of zo voor je Waar ik gewoon in kan zitten. Ja. Maar dat zitten is al best wel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja. Denk je dat je kan liggen in een bench? We gaan even een bench voor je ophalen. Ja, is goed. Laten we een bench halen. Ja, ja dit is jouw bench. Nou, Sim die heeft nog een bench. Van deze grote jongen, die mogen even lenen. Er zit ook nog een trolley onder. Hier had die staan. We zijn bijna in Hellendoorn. Ja. En jij hebt een beetje last van je reet, toch? Ja, ik eh, plak aan mijn stoel. <laughs> ja, jij komt gewoon niet uit je stoel. Letterlijk, ja. ik plak echt vathard aan mijn stoel. Maar, eh, Denk jij dat het gaat lukken? Nou, ik twijfel. Aan de ene kant, omdat hè, ik kan niet lopen als een hond, dus dat gaat niet lukken. Dus die bench is wel een leuk alternatief. Maar wie de fuck op nou met zijn hond aangerold in een bench? Ja, dat is wel een beetje gaar. Eh, maar kijk, ik heb daar dus al wat op bedacht. Ik had sowieso al het gevoel dat ik zou gaan winnen, omdat ik meestal wel goed ben in die rock, paper, scissors spelletjes. dus ik heb wat van mijn tante meegenomen. Die had namelijk een keer een hondje die een ontstoken pootje had. En dan krijg je zo'n kap om. Nee, ouwe. <laughs> ja, nee, ouwe. Ja, ouwe. Echt. No fucking way dat ik dat ding omga. Deze ga jij omdoen. Deze ga je omdoen. <laughs> Want jij hebt een ontstoken pootje en anders ga je er continu aan zitten. Je kan ook niet lopen omdat hij zo ontstoken is. Dus daarom zitten wij, of zit jij vooral in de bench. <laughs> Nou, weet je wat Niels? Laat het kapje achterwege, want ik beloof je dat ik niet in mijn pootjes erbij ben. Succes jongen. oh, sorry, je pootje. <laughs> kan mijn rug nauwelijks buigen voor die lijf. Oh, oh, oh, dit is zo vernederend. Nu zie je helemaal niks. Oké, is goed, ga maar. We zijn er vanaf hier geen mensentaal meer, maar alleen maar hondentaal. Begrepen? Woef, moet je dan zeggen, lul. okay. Goeiedag. Wat is het? Ik heb mijn hond meegenomen. Ik ben heel nieuwsgierig. Maar die is... Uh, ik dacht al, we krijgen een panda park. Nee, dit is mijn Sint Berners hond, maar die is een beetje... Die heeft een eh, ontstoken pootje. Ja. En eh, ik heb hem even in de bench gedaan, in de rijdende bench. Vandaar. Maar eh, hij kan straks wel even lopen. Hij is nu alleen eh, zo uitgeput van vanmiddag in het bos. <laughs> Volgens mij is het ding gewoon helemaal vol, of niet? Ja, ik heb even nou, wat bekens over hem heen gedaan. Het is een Sint Bernardshond, maar hij, oh, hij, hij, ligt nu even te slapen, dus ik laat hem nu heel even... Mega. Ja. Maar goed, ik kan nog even... tot hoe laat zijn jullie open? Tot, vijf? vijf uur, ja. Oké. Nou, dan wil ik wel een eh, kaartje. En ik, ik las op de site dat die, eh, die, die kan wel naar binnen, toch? Nou, ja, ja, precies. Ja. euro. Hartstikke bedankt. Kan ik hier... Eh, oh, hier zo naar binnen. Top. Hartstikke bedankt. Ja hoor. Dit gaat nu ook gelijk af kleine kinderen mee te kijken. <laughs> Dit is zielig. Juist, het verschrikkelijke. Je kan er wel nu gratis binnen zijn. Maar ik heb er natuurlijk helemaal niks aan, dus ik moet even een nachtwijntje meepakken. Oh, jongens, jongens, Nou, je kan als hond dus echt gratis naar een pretpark en zelfs attracties in als je het als rond. Ja, niet helemaal gratis hè. Ik heb wel geteld 1 euro voor ah, jou moeten betalen. Klopt. Maar eh, ja, het kan in ieder geval. <laughs> Dus, eh, of het echt heel comfortabel is, is een tweede. Maar probeer het vooral thuis ook. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Eh, check onze Instagrams en Facebooks. Volgende week zijn we er gewoon weer bij. En echt volgende week waren we even een paar weken een beetje afwezig. Omdat we op vakantie waren. Maar we zijn terug. Ja, ik je niet echt zien. We zijn niet echt doorbruin geworden. Maar we zijn wel gewoon weer back in. Ja, ik stink hè? Ja, je stinkt uit. Tot volgende week. Doei. Later.